आता र आता जुळत नाही गेलं गेलं वारा निघत नाही नाही नाही मॅनेजर आवरू शकत ना आता हे खलास कोणी कोण आव्याचं पेटलं का आव्याचं अरे शंभर टक्के गेला असणार काय होत नाही असं हलू असं हलू असं नाही नाही ते न्यूज तर देऊ ना हे वाचणार नाही आता वार इकडे भाई आलकड लय नंबर एक आलेला होता सुरुवातीला लागून होती ना काय करते बिचारी